É isso aí galera, mais uma vez o Green nossa tela, vou mostrar aqui o setup de um sistema de desidratador usando o reaproveitamento da pasteurização da, da produção de cogumelos, famoso cogugos. Aí. Isso aqui é um sistema aeropônico aqui sendo desenvolvido. Aqui são os bolos do cogumelo. E aqui é o sistema de reaproveitador de calor para desidratação de cogumelos e frutas.